بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله ابتدأنا افتتاح قناتنا المفضلة لتعلم الحاسوب والإنترنت ونطلب من عندكم الدعم والمزيد من اللايكات والاشتراكات والضغط على الجرس وأي سؤال أي استفسار موجود البريد الإلكتروني وصفحة الفيسبوك والانستغرام تحت الصفحة شكرا جزيلا